डियर फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं differentiation of parametric functions differentiation of parametric functions में आपने पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस समझनी होगी और उसके बाद हम पैरामीट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को समझेंगे तो आपने कई बार फंक्शन इस तरह देखे y is equal to sine x plus x square इसे कहते हैं y is a function of x दूसरे टाइप में आपने देखे होंगे x square plus y square plus two x y is equal to four ये कहलाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस और अगर फंक्शन एक दूसरे वेरिएबल की हेल्प से कनेक्टेड हो for example x is equal to a sine t y is equal to b cos t directly x और y आपस में कनेक्टेड नहीं है पर एक वेरिएबल की हेल्प से अगर वो कनेक्टेड है तो ऐसे फंक्शंस को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं इसमें t कांस्टेंट नहीं होता है तो आइए हम इसी टाइप के फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन समझते हैं तो इसमें देखिए क्या होता है कि x को अगर मान लें suppose x is f of t x को t का फंक्शन मान लें y को भी t का फंक्शन मान लें g ऑफ t अगर x t का फंक्शन है y भी t का फंक्शन है तो dy बाई डी की जो वैल्यू है dy बाई डी की वैल्यू वो होती है dy by d t upon d x by d t d y by d t का वैल्यू है sorry d y by d x का वैल्यू है d y by d t upon d x by d t ये है आपके पास differentiation of parametric functions d y by d t आप लिख सकते हैं g dash t upon f of t का डेरिवेटिव है एफ डैश टी अब आप इसको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझें फॉर एग्जाम्पल आप ले लें कि अगर आपके पास if x is equal to a t square and y is equal to two a t then find d y by d x एन का क्वेश्चन है बड़ा सरल क्वेश्चन देखिए कैसे होगा x इज इक्वल टू क्या है x इज इक्वल टू है a t square for d x by d t is what d x by d t is two a t y is 280 y is what y is 280 by d t is two a now we are suppose to find d y by d x अब हमें d y by d x निकालना है इसलिए d y by d x का वैल्यू होगा d y by d t upon d x by d t तो d y by d t का वैल्यू है टू ए और d x by d t का वैल्यू है टू एटी तो ये वैल्यू आ गई आपके पास वन बाई टी तो आपने देखा कि इस तरीके से d y by d x का वैल्यू होगा वन अपॉन टी अगर आपको कभी d x by d t निकालने को कहते हैं तो तो d x sorry d x by d y निकालने को कहते हैं तो d y by d x का जस्ट अपोजिट है d x by d y और डायरेक्ट अगर निकालना हो तो ये वाला भी लगा सकते हैं d x by d t d y by d t तो d x by d t की वैल्यू रखें two a t upon two a तो आपका आ गया टी तो ये तरीका था पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन का एक अगला क्वेश्चन लेते वो भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आइए उसको भी समझते हैं if x is equal to a times t plus sine t sine t y is equal to a time then prove that d y by d x is equal to minus ten t by two ये हमें प्रूव करना है तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं we are given given what we are given x is equal to a times t plus sine t y is equal to a times cos t dx by dt is equal to a into 1 plus cos t dy by dt is minus a sine t अब अपने को फाइंड करना है d y by d x तो ये हो जाएगा आपका d y by d t upon d x by d t d y by d t का वैल्यू ले ले minus a sine t upon a into one plus cos t a से कैंसिल अब हमें ये प्रूव करना है तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सा कुछ आगे भी करना होगा तो आगे भी करना होगा इसके लिए क्या करें तो आप हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दें हाफ एंगल का फॉर्मूला साइन टी के लिए है two sine t by two cos t by two upon one plus cos t के लिए है two cos square t by two two two cancel cos t by two cos t by two cancel finally आया ये minus ten t by two hence the result is proved इस तरीके से ये रिजल्ट प्रूव हुआ अब इसके बाद हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके डिस्कस करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस के उसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन नंबर थ्री है x is equal to a times cos t plus log this is log L O G log ten t by two base is e and y is equal to b sine t find d y by d x question इस तरह का है find d y by d x x is equal to this much y equal to this and we are suppose to find d y by d x तो let's start its solution x is written over here you can find d x by d t directly d x by d t is a times differentiation of cos t you know minus sine t plus log ten t by two को आप लिख सकते हैं one upon ten t by two ten t by two का derivative sec square t by two t by two का भी डेरिवेटिव होगा वन बाय टू और आप एक लाइन खींच के y का भी निकाल सकते हैं y is equal to this much तो d y by d t is b times cos t b times derivative of sine t with respect to t cos t a times minus sine t plus one by two पहले लिखें टेन टी बाई टू का होगा sine t by two upon cos t by two sec square को नीचे ला दें cos square t by two cos t by two से cos t by two cancel d y by d t will remain b cos t इधर स्कोप खत्म इधर स्कोप है कैसे a into minus sine t plus one upon two sine t by two cos t by two you know very well two sine t by two cos t by two is sine t अब आप एल्शियम ले लें a into minus sine square t plus one upon sine t a into one minus sine square t you know what is one minus sine square t cos square t upon sine t ये आपका आ गया है d x by d t अब हमें फाइंड क्या करना है आपको मालूम है what we are suppose to find हमें फाइंड करना है d y by d x तो d y by d x की वैल्यू आपको मालूम है किस तरीके से निकलती है तो d y by d x now d y by d x is equal to d y by d t upon d x by d t तो d y by d t का वैल्यू ले लो b times cos t whole upon a into cos square t upon sine t sine t को आप ऊपर भेज दें और cos t से cos t कैंसिल भी कर सकते हैं तो b upon a sine t upon cos t means b upon a tan t therefore the final answer of this question is dy by dx is equal to b upon a tan t ये इस क्वेश्चन का था this is one of the most important question of parametric functions अब हम आगे बढ़ते हैं जो पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी एक नज़र देख लेते हैं बड़ा आसान है आप सरलता से कर सकते हैं अगर कहीं वीडियो में आपको लगे कि मुझे ये स्टेप्स आती हैं आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं अगर किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर फोर जिसमें थोड़ा सा ये टिपिकल है पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 e में सीबीएसई 2015 2016 ये दो साल ऐसे हैं जिनके पेपर बड़े कठिन माने जाते हैं उस समय ये क्वेश्चन आया हुआ है आइए अब उस क्वेश्चन पर हम नज़र मारें x is equal to sine cube t upon root cos two t y is equal to cos cube t upon root of cos 2t और हमें प्रूव करना है d y by d x is equal to minus cot three t आपको ऐसा x का वैल्यू दिया है y का दिया है एंड आपको प्रूव करना है दिस इंडिकेशन दिस सिंबल ऐसे पढ़ा जाता है if this is given then you are suppose to prove this ऐसा अब इसके सोल्यूशन को लिखते हैं बड़ा सिस्टमेटिक और आसानी से हम समझ सकेंगे आप बिल्कुल भी चिंता ना करें देखें आप मुझे फॉलो करें what we are given x is equal to sine cube t upon root of cos two d अब d x by d t निकालना होगा और d y by d t मैं आपको d x by d t निकालूंगा इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल सिमिलरली इसको फॉलो करके d y by d t निकालिएगा तो आप देखिए d x by d t क्या होगा using quotient rule root cos two t square root cos two t constant differentiation of sine cube t three sine square t sine t का derivative cos t minus sine cube t constant differentiation of root cos two t one upon two root cos two t cos two t का minus sine two t two t का टू अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है बिल्कुल चिंता की बात नहीं ये टू टू कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे ये बड़ी वर्टिकल लाइन का मतलब है कि ये इस माइनस से कैंसिल होगा अब आप एल्सियम भी ले सकते हैं एल्शियम लेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास root cos two t into root cos two t तो ये हो जाएगा आपके पास root cos two t root cos two t will become cos two t three sine square t cos t as it is minus into minus plus sine cube t into sine two t whole upon root cos two t और उन सब के भी अपॉन में क्या है root cos two t whole square अब अगर आप इसके अपॉन में numerator is having something in denominator तो डिनोमिनेटर के अपॉन में आप चाहें तो वन लिख लें न्यूमरेटर के अपॉन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर है but denominator is not having anything in denominator therefore you can put one ताकि आपको समझ में आए कि कौन किससे मल्टीप्लाई होगा नहीं तो कभी कभी आप इससे इसको कैंसिल कर देते और गलती हो जाती है तो ये वन अपॉन के अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा वन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा and there will be no change in bracket और रूट कॉस टू टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो it will become root cos two t cube आइए और आगे देखते हैं आप देखिए कि किस तरह से हम ये प्रोसीड करते हैं ऊपर में से जो न्यूमरेटर है इसमें कॉस टू टी का आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कॉस टू टी के कई फार्मूले हैं हम यहाँ साइन वाला यूज़ करेंगे क्यों क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है आप समझो हमें प्रूव करना है minus cot three t minus cot three t मतलब cos three t upon sine three t cos three t upon sine three t minus cos three t upon sine three t अब आपको कॉस थ्री टी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए four cos cube t minus three cos t मतलब सब कुछ कॉस कॉस में है साइन थ्री टी का है three sine t minus four sine cube t सब कुछ साइन साइन में है तो इसमें हमें d x by d t जो नीचे की चीज़ है वो साइन थ्री टी है और साइन थ्री टी का मैंने आपको फार्मूला भी बताया क्या साइन थ्री टी और कॉस थ्री टी का मैं यहाँ लिख देता हूँ आप नोट कर लें चाहें तो अगर आपको cos three t is four cos cube t minus three cos t sine three t का फॉर्मूला रहेगा आपके लिए three sine t minus four sine cube t ये दोनों फॉर्मूले हैं कॉस थ्री टी और साइन थ्री टी के you can keep in mind तो अब आप समझ गए होंगे कि साइन थ्री टी का फॉर्मूला है सब कुछ साइन साइन में है तो कॉस टू टी की जो यूज वैल्यू है वो हम कैसे लिखेंगे तो देखिए कॉस थ्री टी की वैल्यू ऐसे लिखेंगे हम one minus sine square t ये कॉस टू टी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ साइन और हमारे पास है three sine square t cos t three sine square t cos t I think it is visible to you. This mobile I use as a remote control. So 3 sine square t cos t plus plus sine cube t sine 2t you know 2 sine t cos t bracket close whole upon root cos two t root cos two t whole square root cos two t whole cube whole cube अब देखिए इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकते हैं कॉमन तो ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं पर इसमें से कॉमन लेते हैं हम साइन टी और cos t sine t cos t common denominator we'll have root cos two t whole cube bracket 3 is there 1 minus 2 sine square 2 t 1 minus 2 sine square t or 3 sine t sine t is there plus यहां से हमने लिया sine t cos t common तो ये बचेगा two times sine cube t is equal to sine t cos t root cos two t whole cube bracket अब आप ये साइन टी और थ्री दोनों मल्टीप्लाई कर दें three sine t minus three two जा six sine cube t plus two sine cube t I think it is visible two sine cube t is visible आप देख सकते हैं this is my mobile which I use as a remote control and it is connected through wifi और जो भी कैमरे में कैप्चर होता है वो मैं इसमें देख लेता हूँ इससे विजिबिलिटी बन जाती है कि किस से कहाँ से कहाँ तक की रेंज का मुझे लिखना होता है ये आप एक बार और देख सकते हैं तो आपके पास आ गया sine t cos t upon इसमें सॉल्यूशन नहीं है ये केवल विजिबिलिटी सेट करने के लिए ऑन ऑफ करने के लिए है three sine t minus four sine cube t bracket close तब आप देखो कि d x by d t क्या मिल गया आपको d x by d t मिल गया sine t cos t root cos two t whole cube three sine t minus four sine cube t और three sine t minus four sine cube t आप यहाँ देख सकते हो what is three sine t minus four sine cube t it is sine three t तो ये है साइन थ्री टी तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि d x by d t का वैल्यू क्या हो गया d x by d t का वैल्यू हो गया d x by d t is sine t cos t root cos two t whole cube sine three t similarly इसी तरह से ये आप सेल्फ करें prove try to prove yourself d y by d t d y by d t what is y y is cos cube t upon root cos two t बिल्कुल सेम टेक्निक लगाएं और आप प्रूव करें then you will find d y by d t as minus sine t cos t root cos two t whole cube into cos three t ये आपके पास आ जाएगा और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किस तरह से प्रूव करेंगे जैसा हमने इसको किया same technique must be applied और कॉस थ्री टी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है you can see here cos three t is four cos cube t minus three cos t तो आपके पास d x by d t ये आएगा और d y by d t ये आएगा आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते neither you can use word similarly you will have to prove that d y by d t is equal to this much तो therefore d y by d x is equal to d y by d t upon d x by d t अब इनकी वैल्यू रखो आप d y by d t और d x by d t की तो d y by d t का वैल्यू आप देख रहे हो ऊपर ही लिखा है minus sine t cos t upon root cos two t whole cube into cos three t whole upon sine t cos t ये वैल्यू इसका d x by d t का upon root cos two t whole cube into sine three t ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई minus upon plus will remain minus तो माइनस अपॉन प्लस माइनस बन गया आपका ये बना आपका minus cos three t upon sine three t is cot three t आप दो बार इस क्वेश्चन को सेल्फ जब प्रैक्टिस करेंगे तो easily you will be able to prove this very nicely without any problem और in case if you face any problem then please do write me यदि मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और नेवर हेजिटेट इन राइटिंग आप कभी भी आप अपने विचार मुझे लिख के भेज सकते हैं अब इसी सीक्वेंस में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थोड़ा नया है पर बहुत ही अच्छा सवाल है if x is equal to sec theta minus cos theta and x is equal to oh sorry y is equal to sec theta to the power n इस तरीके से लिख देते हैं minus cos theta to the power n then prove that x square plus 4 d y by d x whole square is equal to n square into y square plus four ये हमें प्रूव करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो प्रोसीजर विल रिमेन सेम पहले हम d x by d theta निकालेंगे अब टी की जगह हमारे पास थीटा है तो नेवर माइंड आप d x by d theta से स्टार्ट करें let's begin solution x is equal to what sec theta minus tan theta sorry sec theta minus cos theta cos theta d x by d theta is sec theta tan theta plus sine theta ये d x by d theta है और d x by d theta के बाद आप इसमें से एक थोड़ा सा ट्रिक है हल्का सा चाहें तो आप इसमें से टेन थीटा कॉमन ले लें तो आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा sec theta plus sine theta upon tan theta आप समझ जाएंगे क्यों टेन थीटा कॉमन लिया sec theta plus sine theta upon tan theta is sine theta upon cos theta तो ये कॉस थीटा ऊपर भेज दीजिए कॉस थीटा आप ऊपर भेजेंगे तो आपका बन जाएगा tan theta sec theta plus sine sine cancel cos theta and this is what dx by d theta अब देखिए आप y का वैल्यू क्या है y is what y is sec theta to the power n minus cos theta to the power n implies dy by d theta n sec theta to the power n minus 1 sec theta अब सेक थीटा का भी होगा sec theta tan theta minus n cos theta to the power n minus one cos theta का होगा माइनस साइन थीटा वही माइनस से minus cancel n sec theta to the power देखें आप sec theta to the power n minus one और वन दोनों ऐड हो जाएंगी n minus one plus one into tan theta minus से minus cancel plus n cos theta to the power n और cos theta to the power minus one नीचे आ गया तो plus one into sine theta अब ये साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा टेन थीटा और टेन थीटा कॉमन आ गया एन भी कॉमन ले लीजिए आप n common tan theta common bracket will have sec theta power आप देखिए एन हो गई है प्लस ये आ गया आपके पास d y by d theta तो now d y by d x is what d y by d x is d y by d theta upon d x by d theta n tan theta sec theta to the power n plus cos theta to the power n whole upon d x by d theta आप वहाँ से देख सकते हैं tan theta sec theta plus cos theta tan theta tan theta cancel sec से सेक और कॉस से कॉस मत कैंसिल कर दीजिएगा है ना इस तरह से कैंसिल नहीं होते अब हमें देखिए क्या प्रूव करना है उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा अब हमें प्रूव करना है x square plus four into d y by d x whole square तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एक्स की वैल्यू आप ये देख लो क्या लिखी हुई है ये लिखी हुई है ना left hand side left hand side is x square plus four into d y by d x whole square तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर का क्या है एक्स की वैल्यू रखिए sec theta minus cos theta whole square plus four bracket d y by d x का होल स्क्वायर तो d y by d x की वैल्यू वो है n into sec theta power n plus अब ये मिटा देते हैं इसका यूज भी नहीं एन देखिए n sec theta power n cos theta whole power n upon sec theta plus cos theta whole square क्योंकि यहाँ d y by d x का स्क्वायर है अब नेचुरली इसका स्क्वायर करेंगे हम sec square theta plus cos square theta minus two times sec theta cos theta plus four और ब्रैकेट क्लोज आप समझते होंगे सेक थीटा और कॉस थीटा कैंसिल होंगे definitely they will be cancelled n square इसका स्क्वायर करिए sec theta whole to the power two n plus cos theta whole to the power two n plus twice sec theta whole to the power n cos theta whole to the power n upon upon में इसका भी स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर होके क्या बनेगा देखिए इसका स्क्वायर होगा sec square theta plus cos square theta plus twice sec theta cos theta sec theta cos theta cancel ऊपर भी sec theta power n cos theta power n cancel हो जाएंगे अब आपके पास क्या बचेगा तो अब आप बड़े आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके पास हो गया sec square theta plus cos square theta four minus two plus two into n square sec theta to the power two n cos theta to the power two n plus two upon upon में देखिए sec square theta plus cos square theta plus two तो ये इससे कैंसिल तो आपके पास एल एच एस अब बचा अब बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म बचा एल एच एस का L H S is equal to n square sec theta power two n cos theta power two n plus two and अब हमें क्या निकालना है R H S R H S क्या चीज़ है देखिए n square y square plus four तो आप समझते हैं कि अब क्या करना होगा n square will remain as it is y का वैल्यू वाई का वैल्यू रख दीजिए sec theta to the power n minus cos theta to the power n whole square plus four ये इसका वैल्यू है ये मिटाना पड़ेगा तो ये आपके पास देखिए क्या आया एन स्क्वायर इसका whole square sec theta to the power two n cos theta to the power two n minus two sec theta cos theta plus four sec theta to the power n cos theta to the power n cancel four minus two will be two तो ये आ जाएगा आपके पास n square sec theta to the power two n cos theta to the power two n plus two clearly L H S is equal to R H S since L H S is equal to R H S hence prove इस तरीके से हमने आपने देखा कि पैरामीट्रिक फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन देखे और पैरामीट्रिक फंक्शंस के वो सारे डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चंस देखे जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और भी क्वेश्चन है आप खुद प्रैक्टिस करिए in case if you feel any problem then do write me मेरा चैनल को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें wish you all the best